Studenten som kommer hit, han kommer til et bestemt sted, til et kloster. Til et liv som er tett, intimt, nærgående. Og til noe av det som er filosofiens styrke eller utfordring, det med samtalen. Her sitter man over kaffekoppen. Her sitter man over en god, godt glass vin utenfor, på terrassen utenfor. Og deler tanker, gleder og er hele mennesker. Det er X-Fill på sitt beste. interessant med å studere her, er også det at eh, filosofer som Aristoteles har eh, gått rundt her og tenkt bare noen få steinkast vekk fra der de studerer. Det er virkelig inspirerende å tenke at, eh, vi er på samme plass og vi er i det rette miljøet eh, hvor vi studerer eh, der som filosofien virkelig kommer fra. Her på Lesbos har turen vært veldig bra. Byen i seg selv er jo ja, sjarm. Det er første ordet jeg kommer på. Det har vært eh, opplevelse som jeg syns alle skal oppleve. Det har vært alt fra sol og bading til mye lesing, faktisk. I hvert fall de siste to ukene. Eh, det er eh, hardt, men lærerikt.